Sportuoji, o norimų rezultatų nėra? Zizas.lt komanda tau patars, ką daryti. Mytybos planai, sporto programos ir maisto papildai iš Didžiosios Britanijos be sintetinių priedų. Neturi laiko susitikti? Užsienyje kvalifikuoti treneriai ir mytybos specialistai patars internetu, o kiekvienam naujam klientui 20 procentų nuolaida bei nemokama konsultacija. Laukiame tavęs mūsų parduotuvėje Vilniuje, Mindaugo gatvė 25 bei Facebook'e Vadimas Zizas. Daugiau informacijos rasi www.zizas.lt.